Bandung selalu jadi kota terfavorit di negeri ini. Walau entah sudah berapa kali kakiku menginjak bumi Pasundan ini. Tapi rasa bosan tak pernah menghampiri. Dan sekarang Bandung menyambut still as Just listen to the sound, to Booknya mana weh? Weh, lihat gak lo? Weh yo Epip kembali lagi sama channel tergoblok tertolol teranjing terbangsa terbabi di muka bumi ini oke sip